হেল্ল' গাইছ মই যাদাবৰ আজি আকৌ আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে লাইক এটা কৰি দিব যাদাবৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে তেন্তে আজি বিশেষ ভিডিঅ'টো একো নহয় মানে ভিডিঅ'টো যদি হৈছে মই মানে বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফাইনেলি আজি আহি পাই গ'ল সেইটোকে আপোনালোকক আজি মই দেখাইছোঁ কি বস্তুনো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এয়া গাইজ এই বস্তুটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফাইনেলি আহি পাই গ'ল মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে আজি ফাইনেলি এই বস্তুটো মোৰ হাতত আহি পাই গ'লহি আপোনালোকে চাই থাকক কিনো বস্তু আহিছে আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মই দেখাই আছোঁ এই বস্তুটো এইটো মানে এই এই বস্তুটো হৈছে টাইপড আৰু মানে উমা উমা ও ঠগিলে মোক গড প্লিজ নো নো নো মোক ও মা বেকার দেখোন নহয় গাইজ এইটো মানে এনেকুৱাই আৰু এইটো শুনাবও পাৰি মানে আপোনালোকে দেখিছে নহয় গাইজ আৰু এই বস্তুটো হৈছে এই বস্তুটো লগাব পাৰি যিকি নেকি ইয়াত মোবাইলটো মানে মানে ব্লগিং ভিডিঅ' বনাব মানে বহুত প্ৰব্লেম হয় এডাল আছিলে মানে পাঁচশ টকীয়া মানুহ আৰু সেই পাৰ্টবোৰ এনেকে এনেকে হ'লে শিলে আৰু মানে তেনেকৈ যে কথা এষাৰ আছে নে বুঢ়া হ'লে পকতি লৰে বুলি যে কয় যে মোৰো সেই পাত মানে চেল্ফি ষ্টেণ্ড পাত মানে বুঢ়া হ'ল মানে আৰু বয়স হৈ গ'ল আৰু মানে পকতি লৈলে মানে সেই পাত গ'লগৈ আৰু মানে ওপৰ পালেগীয়া কিনো কথা ক'ম আপোনালোকে চাই তাক দেখাই আছো এই বস্তুটো মানে ইয়াত লগাব পাৰি মানে মোবাইলটো ধুবৰ বাবে মানে তেতিয়া মানে এনেকে কৰিব পাৰি এইটো ইমান খাচ নহয় ফাইনেলি সেইবাবে মই ইয়াৰ লগৰ ইয়াৰ এনেকুৱা আৰু এপিচ অৰ্ডাৰ দি দিলো মানে এপিচ মানে ভাল নহয় আপোনালোকে সেইপিচ মই আপোনালোকক দেখাই দিছো এই পিচ ফাইনেলি অৰ্ডাৰ দিছিলো দুইটা একেলগে আহি গ'ল মানে মনটো বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে দেখিছে নহয় এই নটটো যে এই নটটো ইয়াৰ লগত অহা নহয় মই হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ পৰা বিছ টকা দি কিনি আনি মই নিজে লগাই লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে নহয় এই নটটো এইটো কাৰণে দিয়া হৈছে আপোনালোকক দেখাই আছো এই নটটো কি কাৰণে দিয়া হৈছে এইটো কাৰণে দিয়া হৈছে মানে ইয়াত এই বস্তুটো খাব এইটো মানে হৈছে আৰু মাইক্ৰফোনটো মানে থাকিব লাগিবতো মাইক্ৰফোনটো ইয়াত থাকিব লাগিব না মানে ৰখি থাকিব লাগিবতো সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ যেনেকৈ ঠেং দুটা আছে ঠেং দুটা আমি ৰখি আছোঁ সেই তেনেকৈ দুটা ৰখি থাকিব লাগিবতো সেইবাবে এই বস্তুটো মানে ইয়াত লগোৱা হৈছে মানে মানে এইটো মই নিজে মানে বনাই লৈছোঁ আৰু এই বস্তুটো মাইক্ৰফোনৰ লগত আহিছিলে মই মাইক্ৰফোনটো আপোনালোকক তাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আছে আপোনালোকে মই দেখাম বস্তুটো মাইক্ৰফোনটোৰ লগত আহিছে তাৰপৰা ইয়াত লগা ইয়াত মাইক্ৰফোনটোক আপোনালোকে খাই যাব এতিয়া ফাইনেলি মই আপোনালোকক দেখাই আছো যাবৰে এই বস্তুটো ইয়াত লগায় আপোনালোকে চাই থাকক এইটো এনেকে কৈ মই লগাই দিলো এইটো এইটো মই এনেকে লগাই দিলো ফাইনেলি আৰু ইয়াক মই এতিয়া উল্টা পুল্টাও কৰি দিব পাৰিম এইটো আপোনালোকে দেখিছে নহয় এই মাইক্ৰফোনটো মানে ওপৰত খাব সেইবাবে মোৰ মুখখনৰ ফালে থাকিব লাগিবতো সেইবাবে মই ওপৰলৈ দিছো অলপ কেনে পাইছা ভিডিঅ'টো লাইক এটা মাৰি দিয়া আৰু দেই তাৰপৰা মই এই বস্তুটো অলপ মানে জাম দিব লাগিবতো সেইবাবে মই আৰু জামটো দেৰি দেখাই দিছোঁ আৰু এই বস্তুটোৱে মানে জাম দিয়ে এই বস্তুটো জাম দিয়াৰ আগতে আৰু এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ এইটো এনেকৈও ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এনেকৈও ল'ব পাৰিব যেনি তেনি আৰু যি পদ্ধতিত আৰু আমাৰ তেনেকে ডিঙিটো এনেকে কৰিব পাৰি এনেকে কৰিব পাৰি এনেকে কৰিব পাৰি এনেকে কৰিব পাৰি এইটো সেনেকে পাৰি গম পাইছে নহয় গাই <laughs> তাৰ পৰা এইটো মই ধুনীয়াকে পোনাই লৈছো পোনাই মেলি মই একদম জাম চাম দি লৈছো আৰু দেই তাৰপৰা আমাৰ ধুনীয়াকে জাম চাম দি লৈছো আপোনালোকে চাই থাকক অ' মা বেৰিয়া ধুনীয়াকে মই জাম দি দিলো বহুত জাম হৈ গৈছে এতিয়া ফাইনেলি গাইছ এইটো জাম দি দিলোঁ এই আপোনালোকে দেখিছে নাই এই বস্তুটো এতিয়া নিহিলে বিন্দাচ আপোনালোকে এই টাইপতটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব ব্লগিং ভিডিঅ' বনাব পাৰিব আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে স্কুটিৰ আগফালে বা বাইকৰ আগফালেও এনেকৈ মেৰিয়াই মেলি মানে ধুনীয়াকৈ বিন্দাচ এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰিব আৰু ধুনীয়া এইটো কোনাই এনেকৈ মেলি ল'ব পাৰিব টেবুলত থৈ চেনেমা তেনেমা কেতিয়াবা চাবলৈও পাৰিব কি ধুনীয়া হৈছে এইটো চেনেমা এইটো মই এতিয়া অলপ বেকা কৰি মেলিও ল'ব পাৰিম এইটো এনেকে ধুনীয়া খায় এনেকে আৰু এনেকে ধুনীয়া খায় মানে দেখাই দিছো এয়া চক ইয়াত দেখাই আছো ইয়াত মানে ইয়াত মানে এটা নট থাকে এই মানে নটটো ৰেঞ্জ টাইপৰ হয় মানে এই নট ইয়াত ইয়াত মানে এটা নট থাকে এই নটটো মানে ৰেঞ্জ টাইপৰ হয় আৰু এই ৰেঞ্জ টাইপৰ হয় আপোনালোকক মই দেখাই আছো এইটো মানে অলপ বহল কৰিব লাগিব মোবাইলটো সোমাব লাগিবতো অলপ বহল কৰিব লাগিব মোবাইলটো অলৰেডি সোমাই গ'ল দেখিছে নহয় গাইছ তাৰ পৰা মানে এই বস্তুটো জাম জাম দিব লাগিব দেই জাম দিয়াৰ লগে লগে ই তেতিয়া টাইট লৈ ল'ব না মানে নিহিলে আৰু তাৰপৰা আপোনালোকে আৰু ভিডিঅ'টো বনাই দিব পাৰিব আৰু তাৰপৰা আৰু জিলে লে জিলে লে আয়ো আয়ো জিলে লে মস্তি মে মস্তি মে আয়ো আয়ো মস্তি মে এনে পাইছে হেল্ল' গাইজ দাদাবৰ বোলক ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু লাইক এটা কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু তাত যে তাকে সেই বেল আইকনটো কিটিং কিটিংকৈ মাৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব নে কি কয় ৰাইজ তেন্তে আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব দাদাবৰ বোলক <laughs>